Aquests dos milions incrementaran en aquest sentit la nostra voluntat de que els imposts turístics serveixi doncs, per compensar el territori, per poder millorar l'oferta turística amb millor qualitat i que disminueixi la pressió sobre el territori i, per tant, que ens ajudi també a desconcentrar el turisme a la ciutat.